Uma boa tarde, sou Maurício Mococa. Hoje nós estamos aqui na, no rio, aqui na, no Pé da Serra. E fazendo um vídeo aqui mostrando como é que... Tentando fazer uma experiência aqui, ver se tem diamante. Eu, amigo Edson, Anitta e o Tonho. Achou um quarto aqui, quarto rolado. Muito bonito. essa quarto até muito bonito. E também aproveitar e mostrar para meus amigos ah, é, com os frisos. Não sei se está dando para ver na câmera aí, esses frisos onde tem esses meios assim, ó. Esses tipo meio esverdeados. Quando tem ouro, tá nesse meio. Que seria esse, esses meios aqui, ó. Então, esse aqui é o tipo de friso. O, o ouro fica no meio, entre o meio das pedras. Que dá para ver o friso embaixo. Então, vou mostrando aqui, ó, como é que o friso segue. Aqui ele vai seguindo aqui, ó, ele passa nesse meio e vem sair aqui do outro lado. Então, ó. Esse é onde o ouro fica, esses meios é que costuma ter ouro. O lugar que dá o friso que tem ouro, está no meio desse, de, de, dessas pedras assim. Então como é que ela segue? Aqui dá para ver ó, a marca do friso, onde sobe a, a risca. Ela segue e vai subindo. Isso aí vai para o meio da pedra. Não dá para ver bem Então é esse aqui é o que eles chamam que é os frisos. E a parte de cima é as pedreiras. Então quando tem o ouro na pedra, o ouro está justamente nesses frisos. Só que aqui nós passamos o aparelho e não deu ouro. Mas tem dado um sinal de diamante. Umas pedrinhas até bonitas. Uma ferragem que também tá boa. Um quartzo bem leitoso. Muito bonito e citrinim. Uma águia tá amarela. Está muito velhinha, pode ser uma opala. pedrinha roxa aqui que tá difícil identificar ela. Tem é que lumiar ela para ver. Hum, citrino. Hum. Tem que dar um brilho mais do que esse aqui ainda. Aqui, ó. É, esse tem um brilhinho até bonito. Até que tem um brilho metálico. Mostrar para os amigos aí um pouco da paisagem. Um pouco do rei. Que esse nós vamos fazer um vídeo mais curto. Parece que tem um pontinho brilhando aqui embaixo, mas como se diz, parece mais um citrino. Não se treinem, não tem o brilho metálico. Então não é, é o diamantinho. Nada aqui não. Não saiu nada não. Então não tem brilho metálico, não é diamante. Então nós vamos fazer uma outra peneiragem ali na frente. E já já nós vamos encerrar esse vídeo. Bom, agora você leva essas peneiras, monta a onde né, nós estávamos com a hora lá, né, faz uma primeiragem lá uhum. e também já era. Bom, aqui agora nós estamos batendo esse cascainho aqui porque Ver como é que tá aqui. Uma água. está dando para ver o direito do brilho dentro, tem umas pintas vermelhas. Bom, agora nós vamos mudando de lugar. Roxemari. estou mostrando aqui o friso, como é que acompanha ali. E ah, os veio aonde que poderia ter ouro. E agora nós vamos mudar de lugar aqui. vamos fazer um, uns testes mais na frente. Nós tem dois amigos ali que já tá, já tá quase mergulhando já. Olha lá que beleza, ó. Rapaz. Nosso amigo Tom Fernando já tá quase na cintura de água. A Anitta tá lá, lá na frente. Todo mundo caçando uma pedrinha, uma palinha. Um diamantinho. o vou mais aqui é pra frente quiser. Vou tentar enfiar a mão aqui dentro, ó. Jogar dentro da peneira. Aqui é o famoso risinho. Ó, ó, ó. Aqui hoje quem tá, bate... hoje quem tá peneirando aqui é o Wesley, que ele tá aprendendo, então vai começar a aprender a peneirar. Aqui pra cá não tem pedra não, tem pra não tem nem mesmo ali. Vai ser daquilo lá mesmo. Aqui ali mesmo onde soltava. É aqui que eu tirei aquelas pedras, não foi? Foi aqui. Vai enxado. Não, vai na mão mesmo. Né? Eu pego na mão. Aqui, achei. Achei a. Não, mas aí, você pega só cascaim. Ah, é bom. Achei. Vocês vêm correndo. Hoje é domingo, amanhã tem que trabalhar. Ai, que bom, bom na bunda já. Hum. Ai, ai. Lanchar, nós já lanchou, né? Já comeu um pão com mortandela, né? Bomzinho com mortandela, um guaranazinho. Ei, vida boa, hein? Isso aqui é ter saúde. Uh. Agora aqui é uma riqueza melhor do que essa, hein? Essa é a melhor riqueza que tem. É, tá na natureza, ter saúde pra estar tá nela, né? Nosso amigo Edson antes deu um AVC nele, mas já tá aqui hoje, ó. Por nada é que hoje nós não vem pra cá, hein, Edson? Quase. Rapaz. Vamos ver essas pedrinhas que você tá separando aí. Aí, essa daqui, mas... Né? Aí, ó. Parece tem uma também. É misturado com os quartos. É, tirei aí, ó. Tá aqui embaixo, dessa pedra que tô tá aqui, ó. E tem mais dela, parece. Olha. Ó. Qual foi que é a mão aqui agora? Será que é? Hum? Ah, mas eu ruim, né? Deu ruim. eu ranco. É, rapaz. Não é? E a hora que passa rápido, um e meio. Olha, olha que bonito, hein? Olha uma águia lá, bonita lá, que o Tom Fernando tirou lá, mostrando na mão lá. Uh Não vou jogar as coisas em cima, né? Deixa eu ver. Mas não vou mesmo. Nossa, que que é isso? Rapaz, olha aí. <laughs> Olha a beleza aí aparecendo, ó. Olha que linda. Aqui nesse lugar aqui, o caboclo está começando a garimpar aqui. Ele chegar a começar a ver as pedrinhas branquinhas, parece que está lapidada. Eu falo, vixe, estou rico, é diamante demais da conta. Mas tem, né? Agora está ficando bom. Ô Wesley, tem que, tem que agilizar essa peneira aí, que o vídeo tá ficando longo. É. Tá quase 12 minutos. Eu só consigo tirar mais tempo com nela. Não dá tempo nós tirar ela. Vamos ver se nós arrancamos um diamantinho nessa peneira aí, né? Até agora não pintou ele não, rapaz, mas já era para ter pintado, hein? Esse lugar aqui é um lugar de difícil acesso, difícil para vir aqui, por isso que é quase não, não vem ninguém. Então, vamos ver uma pedrinha, vamos ver uma pedrinha aqui, eu vou vir cada uma olhada, nela. Né, Parece que ela tá meio bonitinha, olhada de longe. olhada de longe só. Vamos ali a bunda. Agora ficou bom mesmo. Agora ficou pior. Vamos ver o que, nosso amigo está arrumando aqui. Onde é que é as peneiragens. Pode soltar outra lá embaixo. Peneira de cima em riba. Peneira dentro aí. Até sair o fininho e passar para baixo. Ixi, passa, pássaro encosta aqui para tirar o grosso. Olha, pedreira grossa. Só tá olhando assim tem alguma árvore bonita aí, às vezes tem. Não, o quarto, quarto meio goiaba. Jaspe vermelho. Jaspão marrom. Olha o peso, ó, que bichinho. opa, opa, opa, opa, vem uma coisa meio interessante. Dá uma olhada nessas, nesses brilhados meio aí. O que, você acha que é? Hum. Hum? É uma cacheta. Geraldo. Isso aqui é uma cara. Eu vou mostrar ela pro lado do sol. Uma águita tá até muito bonita. Cor na ponta do meu dedo. Um citrino. Um quarto rolado leitoso. Um rolado leitoso. um quarto com lodo, lodo dentro. Amém? Ó, bicho, tem é um lodo grande dentro, hein? Aqui o pessoal coleciona, é beleza. Hum. ágata. um citrino meio amarelado, uma pedra branca, quartzo branco, outro quartzinho um pouco leitoso. Bom, vamos virar essa primeira. Vou virar lá, lá não, vamos lá aqui. Eu vou filmando aqui e já vira lá. aqui na mesinha aqui. Nós já vê aqui também que que bateu no fundo dela. Ver se tem alguma pedrinha bonita aqui. Opa, parece que eu vi uma. Ferragem tem muito. Figo de galinha. Os figuinhos. Outro aqui, outro figo. Pequenininho tem um punhado. Vai vamos. O primeiro aí que nós já vamos encerrar isso aqui. Um quartozinho goiaba. Toma não, toma não, aqui ó. Aqui, ó. Aqui, rapaz, olha o chapéuzinho. Dá só uma anjinho no ver esse daqui, ó. Só que tá muito transparente, né? Aí, ó. As pedrinhas bonitinhas. É. Diamantinho. Caiu de novo. Cadê ele? Caiu aí de novo. Não sei que lugar, mas caiu. Peraí, subiu. Aqui, ó. É, ali apareceu o já Aqui, aqui, ó. Muito transparente. Nós estamos precisando daquelas pedrinhas, sabe aquelas pedrinhas que tem um brilho metálico? Uhum. É dela. Opa, caiu pra baixo aí. acho. Não deu com ele não. Hum. Olha aqui. Opa. muito bom. Brilhinho metálico. Não é difícil aqui dar um diamantinho vermelho não, Não é difícil dar um diamantinho vermelho não. Hum, aqui. Hum? Pôr os dois juntos para ver qual que está mais bonito. Vamos virar ela já está com 20 minutos. 20 minutos. É, uma coisa pode não passar batida aqui, viu? Olha aqui, olha aqui. Ah, não. Vou filmar pertinho aí, porque... Acabou de sair da peneira agora. Aí, ó. Ô, oh, Parece que já envenenei pronto, hein? Aqui, ó. Outro pequenininho, ó. Hum. Hum. Tem um. Não vai vencer pegar. Peraí, vamos segurar aí. Vamos lá, vamos no cabo. Lá de baixo saiu é nada. <laughs> Hum. de baixo não vem nada, Olha aí. Pegar de baixo? Hã? De baixo não vem nada. Tá tudo lá de cima. Lá mesmo, assim, só um Olha, tem uma aí, ó, bem aqui, ó. Nossa, bem na costa. Ah, porra. Hum. hum. Aqui, ó, a outra aqui, ó. Ó. Correndo. Ah, essa aqui não. Vamos ver, se brilhar aqui na câmera. Opa, show de Tem pedrinha brilhando demais. É até difícil, é? Olha o citrino. Hã? Olha o tamanhozinho. Aí. Olha aqui, ó. Quantas brilhando aqui, ó. Uhum. Hã? Uhum. Mas a gente desce de sol, hein? O Marinho só vinha <laughs> tá batendo nela, hein? Hum? Hum? Onde esse Marinho de sol nela? Onde você vê só? Aqui, ó. Fundo d'água. Hum, Não sei se é minha vista, sei que tá brilhando também, ó. Meu. isso aqui. Aí é, tudo já moiou. <laughs> ah, olha o tamanho. Branco. Opa, opa, vem cá, vem cá, corre não. Corre não, vem cá. Vem com Carminha, Carminha, mas Carminha mesmo, eu não conto. Não trouxe. É hum? Esse diamante aqui, pingo d'água. Hum? O diamante pingo d'água é mais difícil você separar ele, viu? Porque ele parece muito isso aqui, ó. Tá vendo? Só que a diferença dele é que ele parece uma joinha já. Ai, ai, ai, ai, ai, que nós vamos encerrar esse vídeo. e tá ficando muito longo. Olha. Olha aqui. Aqui no meu dedo, só. Tá. Oh. de novo. Eu acho ele. Bom, nós vamos encerrar esse vídeo. Uma boa tarde, Maurício Mococa. Pedir aos pessoal que se inscrevam no canal, deixe seu like para dar uma força. Uma boa tarde a todos. É, pô, meu dedo.